Yeah, this, this fear of love and this fear of intimacy. Existe este miedo al amor y ese miedo a la intimidad. Is really the fear of the power of our mind. En realidad es el, el miedo al poder de nuestra mente. It's this strange belief es esta extraña creencia de que podemos hacer un mal uso del amor en el que fuimos creados. Que de alguna manera tenemos el poder de crear falsamente. Y es por eso que las personas tienen miedo de sus pensamientos. They are afraid that they could misuse their thoughts. Tienen miedo de que pueden hacer un mal uso de sus pensamientos. And actually turn away from from God's love. Y en realidad se están retirando del amor de Dios. This idea that everything we are perceiving is is thought. De esa idea de que todo lo que estamos percibiendo es pensamiento. It's just one step. Es solo un paso. But when we perceive war, Pero cuando percibimos guerra and disease, y enfermedad and murder y el crimen, and rape, violación, that is horrifying to think that our mind could miscreate such a eh, world. Es horrible pensar que nuestra mente pueda crear ese mundo. And so, before we can return to the glory, entonces antes de que podamos regresar a la gloria, and Jesus Christ was a way shower for us, y Jesús nos mostró el camino, we have to be able to uh, to distinguish the true from the false. Tenemos que ser capaces de distinguir lo falso de lo verdadero. And that is why Jesus said, when I go away, I will send a comforter. Y por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, voy a enviar a un consolador. The comforter is always with us. El consolador siempre está con nosotros. soft, gentle voice. Es una su voz suave y gentil. It says, "My beloved child." Que dice, mi amado hijo. You can never miscreate. Nunca puedes crear equivocadamente. Heaven is unchanged by these strange ideas. El cielo no cambia por, por estas extrañas ideas. You only see distortions in your perception. Tú solo ves distorsiones en tu percepción. As a separate being apart from heaven. Como un ser separado del cielo. And none of this is true. Y nada de esto es verdad. Se nos ha dicho nada real puede ser amenazado. Y nada irreal existe. And En eso radica la paz de Dios. Pero tenemos que experimentarlo por nosotros mismos. Todos nosotros somos llamados a ser obradores de milagros. And we can't turn away and say, oh, that's embarrassing. Y no podemos eh, dar la vuelta y decir, no, ay, qué pena. Or you must have chosen wrongly. O debes de haber e, elegido mal. We will be content with nothing less than being miracle workers. No nos debemos de conformar con nada menos que ser obradores de milagros. Yes, we are all saints in training. Todos somos santos en entrenamiento y aunque el entrenamiento parezca muy duro algunas veces, Vamos a tener éxito. Uh, Porque el plan de Dios para la salvación debe tener éxito. Uh, God's plan for salvation does not require egos. El plan de Dios para la salvación no requiere <laughs> egos. Pero la presencia del amor es tan fuerte dentro de nosotros. Que eh, tenemos el éxito asegurado. So we support each other. Entonces nos apoyamos unos a otros. In any dark emotions. A liberar cualquier emoción oscura. laughing together, singing together. Reírnos juntos, cantar juntos. Praying together. Orar juntos. Like we've had examples of today. Como los ejemplos que hemos tenido hoy. Yeah. This is the calling of our heart. Ese es el llamado de nuestro corazón. And we are joined hand in hand. Que estamos unidos mano a mano. Yeah. I feel it. Y se puede sentir. <laughs> yes. abiding in holiness, abiding